tuliishia pale ambapo tunatakiwa he, eh, tukaongea na yule dada. Baada ya kuongea na yule dada, akatuelekeza bwana, anaingia humu, yani kutoka inakuwaga ngumu, na sana sana wengi wanachukuliwa misukule. Hmm. Sasa ile kauli sisi ilitutisha sana, tukawa tunapata moto sana wa kuondoka katika hiyo sehemu. Hmm. Basi baada ya, ku, ya kutoka hapo ikabidi sasa, alipotuelekeza yule dada, piteni hivi piteni hivi mpaka mtapotokea, mtauliza tena, mtafika barabarani, mtarudi kwenu. Ikabidi sasa tuende hiyo sehemu, tukapita tukafika hiyo sehemu, tukaulizia ni kweli, tukaambiwa bwana, njia ya kutokea kwenu hii hapa. Yani kiufupi ni mbali sana, yani ukitembea kwa miguu unaweza ukafika njiani ukapumzika na ukalala, kama upo strong kidogo. Eh. Sasa sisi tulikuwa vijana mm. kwao tulikuwa tuna uwezo wa kutembea kwa haraka sana na kufika kwa wakati mm. Basi ikabidi tutembee, ni hatua sana. Safari kama masaa mangapi? Ah, ise kiufupi inaweza ikachukua hata masaa mawili mm. kwa kutembea tu mm -hmm. Basi ikabidi tuanze kwa mguu mm. mdogo mdogo tunanyoosha hiyo barabara tulioelekezwa mara ya pili. Sasa mara baada ya kuachana yule dada akatuelekeza mtakifika sehemu fulani muulizie ndo atawaonyesha. Baada ya kuulizia ndo akatuambia nyosheni barabara hili mtakuta kibao kimeandikwa pale mm. Mazingu. Mm. Basi ikawa tunaelekea sasa hicho kibao tuna maana tunafuata barabara. Mm. Kweli mpaka tunafika kwenye hicho kibao ilikuwa majira ya saa kumi na moja nadhani. Mm. Saa kumi na moja. Baada ya kufika katika hicho kibao kuna usafiri huo usafiri huo unapita saa kumi ndo mwisho yani mm. yani inamaana ikifika saa kumi amna magari yoyote yanayopita hmm. kwa hiyo inamaana ukifikia pale kama una sehemu ya kwenda itabidi ulale pale pale mm. stendi na bado yani maeneo bado yanatisha ni kiufupi mm. kwamba ukiamba ulale tena pale unaweza ukaweseka tena yani kwa sababu sehemu iliyokuwepo yani ukiangalia mbele kidogo kuna msitu mkubwa mno basi ikabidi tufike pale saa kumi na moja hiyo, tukaambiwa bwana, magari hapa hamna. Mm. Ikabidi tutulie sasa sisi pale chini, tukawa tunaomba Mungu, jamani, kila mtu anamshauri mwenzake, tutembee kwa miguu twende nyumbani. Yani ni hatua sana sasa, kutoka hiyo sehemu kwenda tena nyumbani ni hatua sana. Tutembeeni kwa miguu bwana, kila mtu na ushauri wake. Mi naomba lifti, sijui huyu anafanya hivi, wewe utatuachaje? Wewe utangulie utubakishe sisi. Ah, basi kushauriana pale, bwana Mungu usiasumani mm. Likapita gari pale, sasa yule limekuwa limechelewa nini, limepita pale likatukuta sisi, bwana mnapakizwa, ila kwa bei wameipandisha kidogo, kwa sababu muda ulikuwa umeenda mm. Kwa hiyo bei yao walikuwa wanaitaka wao ni kubwa na tukiangalia sisi hela tuliokuwa na mfukoni mm. tulikuwa na elfu kumi elfu kumi yani kila mtu alikuwa na elfu kumi elfu kumi mm na wao wanataka kila kila mmoja kichwa walikuwa wanataka elfu mbili elfu mbili na nauli ilikuwa ni bukujelo nyie mna elfu kumi elfu kumi wenyewe wanataka elfu mbili elfu mbili kwa kichwa kwani shida nini sisi ile hela tulioipata tulikuwa tutegemei kwamba tukiichenji ile hela wakati elfu mbili yani itakuwa tumepungua sana kwa sababu tukifika tena eneo jingine hmm. tunapanda tena gari kufika nyumbani mm. kwao hela inazidi kupungua tukifika nyumbani tutakuwa tuna hata mia mm-hmm kwa Sasa ikile kitendo si kinatuuma, si tutoe, tukaa tunashauriana mm. Wengi wakasema bwana, wewe tutoe, maana amna usafiri mwingine, tutalala hapa hapa, afu manjegeka ataendelea kwa sababu bado tupo kwenye eneo la watu mm. Basi baada ya kushauriana, kila mtu pale akatoa elfu mbili elfu mbili tukapanda gari tukarudi sasa nyumbani kabisa. Tumefika hiyo stendi ya kwanza, tukapanda tena gari tukarudi nyumbani. Yaani natumai mpaka nafika nyumbani yani ilikuwa na shilingi elfu tatu. Ukiniangalia kwanza, unaweza ukasema huyu sio msomi ambaye amemaliza form 4 juzi. Hmm. Maana hiyo nimemaliza juzi tu form 4 ndo napata kazi kama hizo. Mm. Yaani kiatu chenyewe kwanza kilikuwa kibaya, yani kimekatika, ni nguo sina, alafu sehemu niliyoenda nilitegemea nitapata hela nyingi, nikija nyumbani nitanua nguo, labda nitanua viatu, nitanua hichi. Mm. Kidonda pia na wakati huo maumivu ya kidonda ah, na maumivu makali sana ya kidonda, wala kunafikia kipindi kina kama kinachoma akina mm. tiba yoyote yani kiufupi mm. Basi kurudi nyumbani pale kumwona mama, kumsalimia mama, ananiuliza mara mbili mbili, yani ananishika aniamini amini mm. ananishika mara mbili mbili, wewe ndo mwanangu mm. ulienda wapi mm. na kwa nini uliondoka ujaaga? basi kumwelezea mama ikabidi sasa mimi kuna mengine niafiche afiche hmm. kwa sababu nikimwelezea mama alikuwa na, ana tatizo la presha mm. yaani ukimweleza ana paniki sana mm. yaani kiasi kwamba anashindwa kufanya kazi anaweza akazimia muda huo au akapata bp yaani ukamkuta tu aongei amesizi tu mwenyewe mm. amsemeshi mtu yaani unaweza ukasema kama mtu aliyepigwa na jini katulia tu mm. basi ikabidi nimwelezee kwa uchache tu Nimwambie bwana tumeenda hiyo sehemu kutafuta hela, baada ya kutafuta mimi hichi kidonda usione hivi, nimeumia tu katika masuala ya utafutaji. Mm. Haya, mmerudi na hela iko wapi? Ikabidi sasa mimi nitoe ile hela ambayo nilikuwa nayo, ila nikamwambia kuna watu ambao nawadai. maana mm. ikabidi nifiche kwamba nimerudi na hela nyingi, ila hii hapa ni ndogo, kuna watu nawadai, na maana wakinilipa itakuwa kubwa. Basi baada ya kurudi nyumbani, mama kuona kile kidonda akasema bwana hichi kidonda ni kikubwa sana mm. yaani kiasi kwamba yani hichi uwezi ukapona zaidi ya kwenda hospitali mm. ikabidi tufanye proses pale za kwenda hospitali na hospitali inahitaji gharama pia na hela niliorudi nayo mimi ilikuwa ni ndogo sana haiwezi ikatosha kwenda hospitali basi ikabidi pale ipite michango michango pale baba katika utafutaji wake karudi na hela kuna dada zangu pale ambao wamenipita kidogo kuna kaka zangu pia mm. tukadunduliza dunduliza ile ikapatikana ilipatikana kama elfu ishirini mm. kabidi sasa nitoke niende hospitali wakancheki kile kidonda kama kuna utaratibu mwingine wa kukifanyia kazi basi kifanyia baada ya kufika hospitali kile kidonda wakati wanakiangalia mm. wakasema bwana hichi mmekichelewesha hichi mm. kilikuwa ni kidonda cha kushona mm yani jinsi kilivyokuwepo hapa kitachukua muda sana kupona, ila kuna dawa tutawapa mm. azitumie. Mm. Baada ya hapo basi wakanitengea wakanisafisha, wakani, wakanipa na dawa za maumivu, wakanifunga bandeji, nikarudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani, akaja mzee mmoja, mimi simfahamu, anamjua baba na mama. Mm. Baada ya kuja ule mzee, kile kidonda siku hiyo, ile bandeji ambayo umenifunga nilifungua kikawa open hmm. nilikuwa nataka kipigwe na hewa kipone haraka basi baada ya kukifungua hiyo mzee kukiona kile kidonda ye mwenyewe tu alishtuka hmm. hichi kidonda mbona kipo kwenye hali hii na kwa nini hospitali ya amwende maana akuona bendeji hmm. ilikuwa wazi ikabidi aseme basi mimi huyu nitamtibia lakini utibaji wangu mimi ni wa, kiasili basi tukakubaliana pale mzee akasema basi utakuwa umemsaidia kweli mwanangu sawa basi ule baba akaja na majani yake kutoka nyumbani huko, mm. kaja na majani yake pale, kafika kwenye kile kidonda, ikabidi ayafikishe yale majani, mm. akanikamulia kwenye hicho kidonda. Ile dawa nilitumia ndani ya siku tatu, mm. yaani kidonda kile kuisha. Yaani mimi mwenyewe sikutegemea kwamba naweza nikachukua muda huo kupona kile kidonda kwa sababu tiba ambayo niliambiwa kule hospitali kwamba waliniambia nitachukua muda mrefu kupona, kwa sababu paka kipande, maana kimeingia ndani, yani ipande ile nyama, lakini ndani ya siku tatu, huwezi kuamini, kwa tiba yule mzee kidonda kile kilipanda, yani kikabaki, yani kidogo tu ambacho siku mbili tatu kinaweza kikaziba, yani kaeka kovu tu. Basi ikabidi wanitibie. Baada ya kunitibia, yule mzee kidonda kikapona kweli. Akuzungumzia, akukuhoji maswali yoyote? akunioji yani, kiufupi akunioji lolote yeye. Yeye baada tu ya kukiona kile kidonda akasema hichi bwana, ngoja nimpe tiba mm. mimi. Basi akanipa tiba, ndio ikawa hivyo. akukuwa na mahusiano yoyote hicho kidonda na ndoto ambayo uliiota? Aisee, baada ya kuota ile ndoto ya kule, basi vitu vya kule viliishia ni kule kule. Baada ya kurudi nyumbani sikuota lolote, na kile kidonda sikuki, yani siki, sikueleza kiufupi, yani sikumwelezea mtu kwamba niliota mara ikawa hivi, sikumwelezea mtu yani kiufupi, ilikuwa ni siri yangu. Mhm. Basi baada ya kupona kile kidonda, katika harakati tena za kuendelea, mzee akaniuliza tena mara ya pili, mm. hasa hapa ulipofikia wewe unaona kama unajitesa, mimi niuze mazao yangu nikupeleke ukasoma udereva. Nikamwambia mzee, mimi kwa sasa hivi kwa hali nilikopo nayo yani siwezi tena kwenda kusoma, yani bado akili yangu bado ilikuwa ime yani tuseme niseme siu imezibwa siu ni vipi mm. Basi ikabidi <clears throat> ikabidi niendelee na shughuli za pale pale tena kwa vijana, naingia hivi naingia hivi kwa vijana, maana napata kazi ya kubeba tofali, maana napata kazi hii. Sasa yale maisha ambayo nikifika nyumbani, huwa unajua nyumbani siku zote bwana, ukiwa mtoto umesha umri umeshasogea kidogo, huwa kuna maneno fulani ya wazazi yanakufanya wewe utoke nyumbani. Yaani mfano kwamba mzee anaweza akarudi tu labda akachoka afu akiangalia mtoto umekaa tu una kazi yoyote, kazi yako ni kula tu, alafu una akili ya kutafuta. Kwa hiyo ikawa ngumu sana, ikawa inanipa mimi hasira ya kutoka pale nyumbani. Nasema bora nitoke hapa nyumbani nikakae sehemu yoyote kwa mshikaji au nipange, kwa sababu na uwezo wa kupata vihela vidogo vidogo. Bahati nzuri, wakati nafikiria hilo, akatokea kijana mwenzangu akaniambia, bwana, kuna kaka yangu anatoka anaenda shamba huko, kwa hiyo kile chumba kina mtu wa kulala, mm. itabidi wewe kama utakuwa na nafasi ukalale mm. Nikamwambia sawa, ili swali linawezekana mm. Basi kutoka pale ikabidi sasa, hiyo siku hiyo ambayo nimeambiwa yule jamaa anatoka, ina maana kesho yake ndo nianze kulala katika mm. kile chumba. Nikamwambia sawa, hilo linawezekana. Kwa hiyo kesho mimi nikajiandaa, nguo zangu kazipaki. Walivyoondoka mimi nikaenda pale nikapewa funguo nikafungua nikaika begi langu langu nikaendelea na mizuko mingine hmm. hasa ilipofika usiku huwa mimi napenda sana kutembea inaweza ikafika saa sita usiku kwa sababu ni nyumbani kule nishapazoea mm. basi nikarudi pale mm. kwenye kile chumba nikafungua na bado mgeni mgeni yani kiufupi nikaingia nikasikuwa kwanza nilala vizuri sana hmm. mpaka mm. asubuhi kumekucha nikafanya shughuli nyingine kusafisha safisha sasa hiyo siku ya pili ilivyofika usiku nimelala. Sasa kumbe usafi nilioufanya jana wa ndani kuna vitu ambavyo mimi niliviona vya ajabu ajabu tu nilivichukua vile vitu nikavitupa, vikuwa chini ya, ya uvungu wa kitanda yaani vitu ambavyo yani madawa madawa tu, yani nikaa nasema labda madawa ya, ya, ya, ya mazao mazao labda wanachanganyia na nini, kumbe yale madawa yalikuwa ya kiganga, yani kuseme ya kienyeji, yani ya kiushirikina kiufupi. mm. Basi kusafisha yale madawa, mimi niliyachukua yote, niliyazoa mm. nikayatupa hmm. hasa hiyo siku ya pili ambayo nimelala usiku sasa, mm. ilikuwa mida ya saa nane nakumbuka, nimelala yani ni usingizi ambao unaweza ukalala lakini ukahisi kama uko macho mm. yani vitendo vinavyotokea unaviona sasa mm. nimelala nikaona kuna watu yani ni kundi kubwa la watu limekuja mm. kila mtu kavaa kivyake mm. kavaa labda kidude cheusi mwanaume lakini juu wote vitumbo wazi mm. hadi wanawake yani kiufupi mm. wamejipakapaka ma maunga kuna mmoja ninahisi ndo ndo mkubwa wao nadhani mm. ameshika ule mnini ule waganga ule mm. ule wanauhitaji sijuu ule upoji yani u, usinga mm. eh huo usinga mm-hmm. basi wakati nimelala mimi waga napenda kulala ki yani kulalia ubavu wa kulia sana sana. Basi baada ya kulalia ule ubavu hmm. nikahisi nyuma ni kuna kundi la watu, ni kitu ambacho yani kinanitokea nakiona, hmm. lakini nipo kwenye usingizi, lakini nakiona lili yani. Hmm. Basi ikabidi nilale. Baada ya kuwa baada ya dakika tatu kuona kile kikundi kimenijia, yule mtu ambaye aliyeshika usinga akana nisogelea karibu, ule usinga akaa anaupitisha kwenye mwili wangu mm. yani nikaa nahisi ni maumivu makubwa sana mm. yani maumivu yale yani kama mtu anayepigwa na shoti mm. basi akaa anaupitisha anaupitisha mpaka mwisho kwenye miguu anaurudisha tena kwenye miguu mm. anapitisha tena yani inaniumiza nikiwasi kwamba siwezi kuvumilia yale maumivu yani nahitaji kuamka Eh, unahitaji yaani kuamka kwa yani wananipitisha kwa sababu nilalia ubavu mm. kwao wananipitisha ule ubavu mwingine ule mm. eh, wanarudisha hivyo hivyo hmm. hasa maumivu yale kwananipa shida nahitaji kuamka sasa mm. Eh, nahitaji kutoka sasa kusema bwana ah, bora nipambane nao kwa sababu maumivu nayopata ni makubwa mm. basi baada baada ya wao sasa kupitisha ule kabidi wasimame wa, waniambie sasa wao wanazungumza Mm. Umeingia kwenye himaya ya watu alafu unaleta umeingia kwenye himaya ya watu alafu una, una yani mimi kiufupi naweza nikaeleza kiushikaji ki sana lakini ah, ah, ongea kama ilivyokuwa eh, yani wana, wanasema yani, yani kwa sababu katika ile ile ndoto vitu ambavyo wanavizungumza na visikia ni kimoja kimoja sana mm-hmm. kwa sababu hilo neno la kwanza wanasema wewe umeingia kwenye maya ya watu alafu bado unachafua Ina maana mimi nimekuja kwao, lakini naleta machafuzi, kutoa vitu vyao vile kuvitupa. Hmm. Akili ilinipa hivyo. Hmm. Hasa mimi nahitaji kuzungumza nao, yani nahitaji kuzungumza, lakini siwezi kwa sababu nipo nimelala, yani kujigeuza hivi siwezi, yani na akili tu ndo inanipa bwana, nazungu hawa watu wanazungumza hivi na nanawaona. Hmm. Basi ikabidi waseme sasa, tunataka tukukomeshe. Ina maana wanimalize ikabidi achukue sasa ule usinga ule mm. apige ya mwisho yani yani ndo siu aniue siu anifanyaje hata sielewi mm. baada ya kupiga hivi mm. yani ilitokea shoti mm. ya ajabu ina maana wale wote walikimbia yani walivyo yani ile ndoto ilivyofikia vile kwamba wanakimbia na mimi ndo nashtuka pale alafu kushtuka kwangu mm. yani nimeshtuka kwamba kile kitu yani ni kama naki, nilikuwa nakiona yani kabisa ni hiki kinanifanyia hivi yani nakiona yani kitu chenyewe sasa nilivyoshtuka vile nilishindwa kulala kiufupi ikabidi nika yani maumivu yani nilikuwa nayasikia yani ni mtu sasa umeshapata maumivu umekaa sehemu unayasikilizia yani kitu ambacho kama nilikuwa nakisikilizia kweli yale maumivu nilikuwa nayapata basi ikabidi nikae mpaka asubuhi sikulala yani kiufupi nikakaa mpaka asubuhi nikamfata mama mm. nikaambia bwana mama uaga mimi sipendi kumwanza baba kwa sababu baba huwa na masiara sana yaani unavyoniona mimi naye ni hivyo hivyo ni mtu wa masiara yaani ni kupuuzia sana mm. kabidi nimfate mama bwana mama nimeota mm. nimeota nimelala wamekuja watu wakawa nipiga shoti na ule usinga sasa mm. dakika ya mwisho anataka kunipiga ya mwisho ikatokea shoti wakaondoka wote akaniambia hilo jambo hilo itabidi uende kwa shehe umwelezee mm. na mimi sasa na shehe kipindi kile nishaingia sana kwenye makundi makundi mm. yaani siwezi kufikiria lolote la shehe wala la nani kwa mm. sababu yani nipo kwenye makundi mabaya sana mm. basi ikabidi sasa mimi niseme sawa mama nitaenda lakini mimi moyoni nasema siwezi kwenda mm. lakini kaa najifikiria kwamba kesho leo hii ina maana usiku ukiingia pale nitalala vipi pale, kwa sababu jinsi nilivyopata majenga haya, yani kulala tena sitamani, natamani kwenda sehemu nyingine tena, lakini moyo tu linituma, bwana we nenda, kabidi nitoke pale niende. Nikalala usiku huo, usiku nililala vizuri, yani kiasi kwamba yani sikuzani kama kuna vitu vingine vinaweza vikanitokea. Nikarudi pale pale. Eh, nikarudi pale pale. Nikalala. Sasa ilivyofika asubuhi nikafatwa na yule kijana aliyenipa ruksa. Mm. Bwana lala hapa, hawa wanaondoka. Mm. Bwana wenyewe wamekuja wanataka leo mmoja karudi anataka alale, ila mama yake huyo aliondoka naye sasa, mke wake mm. bado yuko shamba, ila karudi mwanaume mm. alale. Ina maana mimi natakiwa niondoke, yani ni kwa ghafla sana, mm. yani kiasi kwamba yani kwa kufikiria haraka haraka kwamba vile vitu walikuwa navi wanaviona wao labda au wao ndo walikuja na lile kundi la wale waganga mm. la wale watu kuniazibu na ule kwa sababu ya kutoa vitu vyao mm. mimi ikabidi nichukue vilago vyangu niondoke mm. kufika nyumbani nikamwelezea bana mama yule jamaa karudi kwao mi nimerudi tena lakini mimi pale nyumbani nimerudi lakini sikutaka yani sikutaka tena kukaa tena nyumbani mm. ina maana maisha yale bado nilikuwa sijayapenda tena kukaa nyumbani mm. so mi nilikuwa nataka nikae kivyangu nifanye maisha ya kujitegemea sasa niachane maana nishaacha shule nishaacha nini nataka nijitegemee mwenyewe basi baada hawaja kuuliza chochote kuhusiana na ulichokifanya kufagia madude yao ah, hayo hiyo nilimwelezea mama mm. nilimwelezea bi mkubwa nikamwambia bwana baada ya kufagia kule kesho yake nimeota ndoto ndoto niliyoota ni ya hivi na hivi kwamba walikuja watu na usinga wao wakawa wananipitisha lakini nilikuwa napata maumivu makali baada ya kupata yale maumivu nahitaji kunyanyuka na mimi nifanye lolote la kujitetea lakini nashindwa hmm. Ehe, mama sasa ndo ananiambia bwana, wewe itabidi niende kwa shehe, na mimi kwa shehe nikaambia, yani mimi katika fikra zangu mm, kwamba siwezi kwenda kwa sababu nilipitia makundi mengi mengi sana, ni yaani makundi ambayo awezi akanifosi mimi nikaenda kwa shehe au kwa mchungaji yoyote mhm. yani zaidi zaidi kwa makundi niliyopitia ni kwa ya ajabu yani mhm. ya ujambazi jambazi ya nini mhm. basi ikabidi mimi sasa nivumilie basi baada ya hapo mimi kurudi nyumbani ikabidi nianze shughuli nyingine tena siku hiyo hiyo nikapata rafiki tena akaniambiaje bwana njoo tulale wote mi nikamwelezea bwana, mimi nyumbani siwezi kulala kule, kwa sababu nyumbani makelele mengi. Ukiamka asubuhi, baba anagomba, watoto hawataki kazi, wanakaa tu nyumbani wanakula, sio nani. Sasa maneno mimi siyataki, kwa hiyo bora nikae kwako. Nikaa namuomba sasa, umshikaji wangu, bora nikae kwako, tupambane, nikipata nitaenda kupanga. Basi huyo jamaa kanielewa vizuri tu, nikaenda kwake kulala. Basi ikawa tunaendelea hivyo hivyo, shughuli zikawa zinaendelea narudi kwake nalala, shughuli zinaendelea, narudi kwake. Sasa ikafikia kipindi sasa pale maeneo ya nyumbani pale nishapachoka, yani nahitaji kuondoka tofauti na mkoa ule niliokuwepo. Sasa katika urafiki ambao nimeufanya, yani na sina mtu ambaye anaweza akanifanya mimi labda nikaja huku daa au nikatoka hapa nikaenda Tabora, mm. sina rafiki huyo. Mm. Yani marafiki wangu wote ni wa pale pale basi baada ya, ya kujuana juana juana juana, nikajuana na jamaa mmoja hivi ambaye yeye yupo Morogoro mjini, maana si kijiji tulichokuwepo ni kijijini, mm. ina maana yeye yupo Morogoro mjini. Mm. Akaniambia, bwana wewe, kama utakuwa mvumilivu, itabidi tuondoke wote mm. tukapambane huko mjini. Nikamwambia basi sawa, hamna shida, kwa sababu mimi nami nishapachoka maeneo ya nyumbani. Basi siku hiyo tumepambana, akaniambia mi kesho naondoka kutafuta nauli. Ikabidi sasa mimi nihangaike siku hiyo nzima kutafuta nauli, na ni kweli nikapata nauli. Nguo nikazihifadhi, nikabebabeba baadhi ya nguo. Basi baada ya ku, kuandaa kila kitu, kesho yake kweli tukapanda gari tukaja mjini. Baada ya kufika mjini sasa yule jamaa akanikabidhi kwa mjomba wake, mm. yeye akawa yeye akanikabidhi kwa mjomba wake kwamba nitafanya naye kazi na nitalala kwake. Hmm. Yeye akawa anakaa tofauti na mimi, yani anakaa tuseme kama ni Magomeni hmm. basi yeye anakaa Tabata au Buguruni huko hmm. basi ikabidi nikae sasa na huyo mjomba wake, yani tabia za mjomba wake yani kiufupi zilikuwa ni mbaya mbaya, yani kiufupi alikuwa ni mlevi yani kwanza kitanda anacholalia wale wadudu wale wanaitwa kunguni wale mm. walikuwa kama wote yani kwamba yani ukifika usiku ukiweka hata mkono mm. unakuta fumba hmm. yani ni sehemu mbaya yani kwa mtu wa kawaida uwezi ukalala ukapata usingizi mpaka asubuhi ikabidi sasa mimi nivumilie kwa sababu ndo nishafika mm. kurudi nyumbani siwezi mm. nimekuja huku kutafuta maisha basi ikabidi nilale siku ya kwanza. Nilipata shida sana, kwa sababu wale wadudu sijawahi kuwazoea mimi mm. Yani walinishambulia kama vile wameona mtu mpya, sasa ndo kaingia hmm. eh, eh, eh, wameichoka ya mlevi mm. Basi kumekucha asubuhi, ikabidi tuondoke sasa na mjomba kufunga, tukafunga nyumba pale au tukapanda gari tunaenda kazini sasa mm. Kazi yenyewe ilikuwa mchanga, kupakia matipa mm. Mm, kupakia matipa yale mchanga Hasa baada ya kufika huko, kazi zile mimi nilikuwa sijazizoea kwa mm. sababu ni kazi ngumu sana. Mm. yani kwa mdogo mdogo hivi ilikuwa inanipa shida kwa sababu ile tipa yenyewe kwanza ni kubwa, alafu mimi pawa sina kama unavyoniona mwili wangu mm. mdogo mdogo. Kwa hiyo ile chepe nikilishika naweza nikachota hivi mchanga kidogo tu vya kurusha, lakini wao wanachota basi wakawa nasema udogo bwana kazi hawezi huyu bwana akae pembeni anatu nini tu anatujezea watu ila tunagawana ndogo mm. ikabidi sasa mimi wakawa nanitenga sasa lakini mjomba nilikuja naye mm. akawa ananipa ubavu na pakiati pamoja labda mm. Mm. basi katika sehemu ambayo sasa wanaochukulia mchanga ilikuwa ndani ndani sana mm. yaani ni mjini lakini sehemu moja wanaita kasanga mm. ndani ndani sana humo kwenye kwenye mipolipoli huko Hasa hiyo sehemu kuna kulikuwa na msitu. Huo msitu huwa wanaingiaga wawindaji wawindaji sana. Hasa siku hiyo yule ambaye tunapekea naye mchanga alikuwa yaani nimeshamzoea nimeshawazoea sasa. Ina maana kuna mmoja ambaye nimemzoea sana. Huyo jamaa naye alikuwa kidogo ana uwezo wa kuinda winda. Akaniambia leo tutoke mdogo wangu. Twende tukawinde. Nikamwambia sawa tukatoka kweli tukafika kwenye huo msitu tukaingia kuna baadhi ya mitego ambayo ametega mara amemkuta mdudu mwingine tofauti mara kweli kapata swala eti swala nini hawa wanaita ndezi ndezi sijui anawaita ndezi sijui ah, hawa hapo kama kuku wa, wa mapolini huko nahisi ni ndezi basi siku hiyo sasa, yani aliponipeleka kwenye huo msitu mm. siku ya kwanza kwanza, mimi mwenyewe yani kuingia kwenye huo msitu kwanza nilikuwa naogopa, kwa sababu yeye nakumbuka mazingira yale mm. ya mwanzo yalionitokea. Mm. Basi niliingia kwa uoga uoga hivyo hivyo, lakini nikasema najipa nguvu, kwa sababu nipo na mwenyeji, haliwezi likanitokea lolote baya. Basi tukapitapita kwenye mitego yake, kweli kapata mnyama, tukarudi naye kule tukampika pale siku hiyo, sasa ilikuwa mchana, tukampika tukala. Sasa kesho yake nimekuja tena kazini. Baada ya kufika kazini, katika kunitenga tenga, sasa bado wananitenga vile vile, wakaniambia wewe pumzika, ili gari tunapakia sisi. Gari kaja kweli, wakawa napakia. Sasa mimi nimekaa peke yangu mpweke, sina lolote la kufanya, ikabidi nitoke, nikajipa ujasiri bwana, niende kwenye ule msitu nikawinde, kwa sababu nishaenda mara ya kwanza. Kwa hiyo na uwezo wa kwenda sasa hivi nikatega mitego yangu na mimi nikapata kitoweo. Mm. Kabidi nitoke sasa kwenda kwenye huo msitu peke yangu, eh, peke yangu anavyokwambia. Mm. Yaani nilipa, yaani mimi mwenyewe nijishtukia tu ghafla na ujasiri. Mm. Kabidi nitoke sasa. Kufika saa kwenye huo msitu, nikaangalia mitego ile ya mwanzo ameitega yule jamaa, nikakuta haijatega kitu chochote mm. Ikabidi nipandishe juu zaidi mm. Yani kwamba mimi ni wawai wanyama ambao kabla waanze mtego wangu ndo waje wa yule jamaa, inabidi nipande juu zaidi. Basi ikabidi nipande juu kule mm. hasa mm. Kupanda juu, njia ikanipotea mm. Yani sehemu niliyoenda ni ndani sasa yani kwamba njia ya kurudia kule nilipokuwa mwanzo hmm. siielewi hmm. nikatega kila kitu vizuri huku nafikiria kichwani nasema yani huku nilipokuja sidhani kama naweza nikakumbuka ile njia ya kurudi nilipokuwa mwanzo mm. basi kutegatega sasa hiki nishamaliza itabidi niondoke nirudi chini mm. ah, ilikuwa mtihani ilikuwa, ilikuwa mtihani mzito mm. kila napopita narudi kule kule narudi yani, na, yani nazunguka tu kwenye huo msitu yani nazunguka tu hmm. sasa mm. nikajikuta muda unazidi kwenda masaa nazidi kwenda alafu wakule hawaji kunitafuta kwa sababu mi sikuwaaga wale mm. na sikuambia naenda wapi mm. ikabidi sasa mimi ni, yani, yani niseme sasa leo mimi yamerudia yale yaliokuwa mwanzo yale nikasema hapa sasa mi nahisi ndo nakufa jamani ikabidi nianze kutafuta njia tafuta sana njia muda unazidi kwenda mm. saa kumi na mbili natafuta njia ya kurudia yani yani mi mwenyewe kichwani yani yani sijielewi kwanza naenda wapi narudi wapi yani nazunguka tu mm. saa moja usiku giza, giza limeingia mm. saa mbili giza yani, yani nasikia tu chwe chwe chwe yani, yani kwanza ni, yani ni giza na sina hata simu mm. navyokwambia basi ikabidi sasa, yani bado natafuta njia, muda huo saa mbili hiyo umefika, natafuta njia sasa. Ikabidi ifikie sehemu nikasema, jamani, hapa mimi nisha kwama, lolote naliwe, lolote linalonitokea naliwe. Ikabidi sasa nikae peke yangu sasa kwenye mti tu, nikaegemea kwenye mti nisikilizie litanitokea bwana, lolote sawa. Mi mpaka asubuhi nikiamka nitatafuta tena njia nirudi.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 yani sijui alishika nini, yani kiufupi sijaelewa. Mm. Akanigeuzea mgongo mm. akaa anachimba chini mm. anavifukia mm. yani ananizunguka mimi pale mm. anachimba chini yani mimi ni, yani nilikuwa natamani kukimbia mm. nashindwa, yani tuseme mwili wangu wote ulikufa ganzi mm.